lañu bëgg wax nag ci suñu làkk mooy waxtaan ak mbokki Sénégal doore ko ci euh, li xew li xew mooy woo leen ci ab rassemblement bu mag a mag a mag yéen ñépp ngeen jógandoo génn ñépp dëppoo ni gë gisaguñu ndaje gu ni mel fii Sénégal bu dajale lu toll noonu ci ay doomi aadama te du ci kenn koo xam ne dañ laa jox xaalis wala ñu neexal la wala ñu tegal la ay kaar jox la xaalis boo fayee transport ñi andi seen kaar te bëriwuñu ndax dégg nañ ñu naan rassemblement national fu ne la ñu jógee ci Sénégal déedéet ñëw yi jógee ñi jóge ci région yi ñëw symbolique la woon waaye ñëpp xam nañ ni. ñoo xamne fuñu tok ñi ngay laaj seen bop lan lañu wara defal réew mi waye duñu melni ñi ñu ci fekk ci politique nga xamne fuñu tok ñi ngi naan nak lañu ñu ba jëri ñoo ñun réew mi lool dafa melni ma ngay bëgg sorti te yéggé bi nit ñi am nañ ko rawati na nak ndaw ñi loolu ñu wane keroog ca mercredi bi dafa taalaat li xalé yi naan cuuraayu dëmm ndax gaa yi ñu mel ni ay dëmm yu jëfoo fi mu toll déggante démb ak tey mbóot yépp génn nañ ku nekk a ngi caw caw yi ku nekk a ngi mbéj mbéj wax ji bëri la ci ëpp nag ay saaga ak ay mënaas waaye balaa may ñëw ci ñoom damay wax ni njëkk wax génn bu njëkk mooy génnu seen njiit ñoom muy Macky Sall ñun suñu bëggee waxtaan ak sénégalais yi fii lañuy ñuy waxtaan ak sénégalais yi jaarale ko ci média fii wala ñu def suñu live waxtaan ak yéen waye Senegal moo am président bo xamné sa su bëggé wax lu wara soxal senegal yi day dem ba ci tuba bi wala mu wo média tuba bi ne ñëw leen sénégal bu ko défé mu lak ak ñom ay tuba nga xamni ki kii tak senegal sénégal ñi nga xamné ñoko ñoo ngemb ci nasaraani ñom lay waxal bokkul la senegal yi ndax li ëpp ci senegal yi tuba déggu ñu ko bu baax ba di ko di ko tal di déggu ñaaral bi moy waaye li gën a yéeme gannaaw bu ñu nee moom mooy digal conseil constitutionnel Pape Omar Sakho ak ñi mu àndal Macky moo leen naan def leen ñu def Antoine Diome moom jarul sax may wax luy wane ni amuñu justice ci réew mi justice bu indépendante amul justice politique lañu am boo xam ne dañ koy digal muy def waaye li gën a yéeme ci wax ji mooy tiit gi mu tiit dem dugal na ko mu wax loo xam ne safaan wala ndax néna liste une liste qui n'est pas paritaire n'est pas une liste qu'on peut admettre un point un trait waye ñun yewi askan wi amuñu problème parité ñun liste incomplète lañ ñu wax ñom benno bokk yaakar ñoo am problème mu liste parité kon mom limu wax conseil constitutionnel ci benno bokk yaakar la ko doon appliquer ñom ñoo am problème mu parité jël seen suppléant tegle ñaari jigéen ñun amuñu problème parité problème bi ñu am moy lu ñu gisee ni am na benn cas inéligibilité ñu ne ñu ñëw leen remplacer ko ñu dem remplacer ko ñu ne juum nañu ndax ki ñu ko remplacer mi ngi woon déjà ci liste titulaire yi suñ ko génnee donc foofu liste bi matul kon Macky Sall àtte na boppam àtte na Benno Bokk Yaakaar moom moo leen liste bu paritaireul liste boobu mënuñu ko recevoir conseil constitutionnel def njombe bu toll ni ak lâcheté mooy euh, euh, nu ma ko mën a tuddee ci olof ba nga xamné dañu dem laqatu ci arrêté ministre de l'intérieur depuis quand la justice se cache derrière un arrêté du ministre de l'intérieur pour décider kon li mbokk yi firndeel na ni li sénégal yépp xam moy yeewi askan lañ ko togn togn bu né fang waroon annulé liste benno bokk yaakaar jallalé ko lool légui feeñ na ba ñépp xam nañ ko te Macky Sall mu ci bokkum nangul ko li ci des moy bañ ak xéx ak ñoom lool nak lañu do door mercredi bi war ko gën a nak dina ci ñew ci sama deuxième partie intervention waye dama ne cuuraay dënn ci nak. ñepp ñi génn di wax wax yi nak dama ci sé wax yi ba ci jitu moy ay menaces nit dem na bané nañu fa bakkanu Ousmane Sonko doo sa dégg procureur yëngatu doo mës dégg mu wax ñu jàpp ay nit ñuy ruxus xaalis justice du ma leen téye ñu jàpp nit ñu ay armoire ay néeg yu fees dell ak xaalis justice ne ma ci wax nit taxaw saaga ethnie entière justice ne ma ci wax te loolu mun na taal réew nit taxaw ne dem leen faat bakkanu jàmbur justice ne ma ci wax moo ne sëñ Abdou Bara Dolly bi li mu wax moo gën a néew téeméeri junni yoon ñu ngi ko téye yóbbu ko ci kaso justice amatul ci réew mi Nous avons war responsabilité parce que justice est peuple justice justice vous ba le bras politique d'un parti politique et d'une famille devoir la nous résister devant cette justice depuis un an et demi je vous ai dit résistance c'est un droit constitutionnel constitution qui va moi moi face à l'injustice chaque Sénégalais a le droit de résister L'ordre d'insurrection insurrection Euh, coup d'état wayé lolu war la may wax ni ñun ay menaces yëngaluñu sa ça nous fay rire d'ailleurs waaye dañuy jël au sérieux la ndax ñi ñu ko jàpp ñi ñu ko sétal ay assassin lañu jaaxle nañu jaaxle bo xamné tay tey suñu munoon faat bakkan Ousmane Sonko def nañ ko likoy koy firndeel ma nettali leen lu ndaw barki dem biñu dem ci manifestation bi dama génn dugg ci auto Wali Diouf Bodian ñu dem ba ci yoon bi ma ne ko